Bueno, son Mario, son o representante dos estibadores aquí no Porto de Ferrol. E, bueno, este acoso que estamos tendo xa non é de hora. Isto saben xa de fai moitos anos que xa veñen contra... Bueno, que nos queren eliminar a todo o colectivo de estibadores Esto saben de, de cando estabas a ministra Loyola de Palacio, dices que xa non é nada novo que, que algo que nos extrañe. O tema ahora ven polo, por unha sentencia que hai do, do, do, do da Comunidade Europea que queren que haxa unha libre libre tránsito de traballadores e de empresas Non xa fai pois, eh, uns cuantos anos, xa fará 12, 14 anos, o 51% era estatal. Eh, ahora eh, somos o 100% privado. Isto quere decir que decir, van dando pasos para privatizar o que é o colectivo este e precarizar o que é o sector, non? que é o que pretenden. É decir, a larga é o que pretenden facer aquí o, os actuales gobernantes, non? favorecer as grandes empresas que están no sector, sobre todo en temas de terminales de contenedores, JP Morgan, eh, la China Shipping, entonces, bueno, pues todo este colectivo nos iríamos, en, según el Real Decreto que está ahora mismo que quieren mañana aprobar, nos iríamos a la calle en un plazo de tres años. ¿no? Logo a nos, bueno, se nos está eh, da parte do goberno pois, puso o ventilador en marcha, aireando pois, que, que si éramos unha mafia, que si éramos, que si cobrábamos un, un sueldo, que si somos unos privilexiados. Vamos a ver, privilexiados, claro que somos no sentido de que hoxe en día ter un posto de traballo garantizado, pues, pues, por desgracia, é un privilegio. Aquí no Portoferrol, os sueldos que se están baraxando de 80.000, 100.000 euros. Aquí hay máis ou menos, temos un sueldo normal, é dicir, aquí temos, hai que ter en conta que o estibador é un, traba, é un traballador que está de estáxo, non? É dicir, nós temos un sueldo garantizado no Porto de Ferrol de 1.200 euros e logo, en base ao traballo que haxe, pois así cobramos en función ao que traballemos. Non? Canto máis traballemos, máis, máis cobramos. Tamén, se non hai traballo, pois, lógicamente non, non cobramos, non? É dicir, cobramos ese sueldo garantizado e punto. E pois que somos unha mafia, que se os traballos se heredan de familiares, bueno, nós aquí somos un colectivo de 12 traballadores e, e ningún somos familiar, de, decir, todos somos de distintas familias. Eu precisamente entrei a través de unha oposición que me enterei a través de dos medios de prensa, presenteime, reuní, reuní as condicións que pedían, entrei á sociedade estiva. Este é un sector que, por desgracia, hai moitos accidentes, pero, bueno, estáse logrando que se vaya baixando pouco a pouco, pero, bueno, pensamos que é insuficiente. Imagínate se si veñen xente de nova que non ten esa formación, pois, pues, bueno, pois, pues, e encima, claro, cal é o tema? É dicir, cobrando sueldos a través das ETTs, pois, pues, 600, 800 euros, e a traballar aquí a destajo, non? Eso que non queremos, é dicir, nós o que queremos é, primeiro, que se garanticen os postos de traballo, e pois que se fagan uns registros portuarios nos cuales, pois bueno, que entre a xente libremente, que veña que queira, pero que teña unha formación e unha cultura de, de seguridade que, que, que, bueno, a ver, que isto non se fai dun día para outro, isto hai que, hai no que ir facendo pouco a pouco e a base de formación. Somos un colectivo que estamos unidos, é dicir, eh, en ese sentido, se si nos atacan, <laughs> pois, bueno, pues pois tendremos que defendernos, e defenderémonos pois, como poidamos eh, de maneira que, que esta xente pois, bueno, pese que, que hai unión e que os sindicatos en ese sentido eh, aquí a CIGA pois, bueno, pois, estamos para a luchar por, por os nosos dereitos ante todo.